crush, nagbablush ako. Hello kay Abel Constantino at kay Ber. Buti ka pa nagbablush ka. Livan, shalahed, shalahed, shalahed, shalahed. Yan, yan nga yun! Fly away, fly away, da da da. pinag-da-da-da-da-da-da. Ito na. Group invite, let's go! Da da da da da da da da da da da da 아주 재밌구나 아주 자유를 시도는 다치네 핵샬라 샬라 핵샬라 오빠야 Fly away 이 누나는 아프지 마 Night. Hello kay Leanne Clarice at kay Chino Gandia. Annyeong. until the enemy reaches the battlefield. Smash them. Shala! Head shala! Uy, may tao. Opya. Hindi na ako sanay mag-ML. Oh my God! Hindi na ako sanay pero bubuhatin ko tong mga to. <laughs> Joke lang. Fly away! Hindi na ako sanay mag-ML ah. Aba? ay o. Oh. Meta Nunez at kay Von. Hello, Bon. Oh. Uy, sarado! Oh my God! No! That's mine! Oh. I told you that's mine. Oh my god! <laughs> Hmm. oh, sarado ka! Oh. the effing fudger this? Oh my god. Sorry. Ay, napatay natin vision. dito muna, dito muna. Oh my god, may granger dun. yan? Ay! Nag-flicker! Sayang! Ilang ka na naman! Oh my God! No! Ah! No! Ah! Oh my God! Ah! Puso ko! Hindi ako namatay. Taka siya eh! <laughs> Akin yan! <laughs> Our turret has been destroyed. team destroyed An enemy has been slain. Yes, sir. Ito muna, turtle. Ah! No! Lord, resurrecting soon. An enemy has been Whoa. Oy! Alis! Ay! Sino ba yun? Aray ko, ano sakit! Ah! Wait lang! Hindi ako pa di mamatay! no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no, Pangit ko, kampe. Pangit ka. Pangit ka pala eh. Wala pa tayong depth. Dahin ko, no? Paganda natin. <laughs> Tayo pala yung wala. galing si Granger? Bakit si ano lang? Si ano lang yung nakita ko? Aw! Sakit! Nako po, yung Granger na naman! 自分以上に自分のことをよく知っているものです a r a イ q u e e Destroy the Yes, sir! Aray! Excited ako. Teka lang. Ah! Pusang dala ka. Ay! Pusang dala! Huli ka, balbon. Wait lang, guys, ah. Uy! Ah! Oh my God! Yung Granger! Yan ka na naman. Yan ka na naman. Ang kasi yung Granger, hindi ko siya nakikita, eh. Oh my God. Oh, don't leave! Oh, meu Deus. Ah, arrancou. <laughs> oh my G, yung Granger na lang. Kayi! <laughs> Hello kay Michael Basinga kung may Natalia Foods siyang hanabi. Eh, wala. MVP ako! MVP! MVP! MVP! <laughs> Yan, sasabihin nyo, pangit ako kampe, bubuhat. Sabi ko sa inyo, bubuhatin ko itong mga to eh. <laughs> Welcome to Mobile Legends!